سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں Deep Technology Lab YouTube channel تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹاپک ہے کہ ہم ایک جو لیپ ٹاپ کی بیٹری ہوتی ہے اس کا ہم آج پاور بینک بنائے گئے اگر آپ کے لیپ ٹاپ کی بیٹری خراب ہو گئی ہے یا سلو یعنی کم ٹائم دے رہی ہے اس کا ہاف آ گیا جیسے وہ دو گھنٹے دے رہی تھی تو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دے رہی ہے تو آپ اس بیٹری کو پھینکنے کی بجائے آپ اس کو یوز میں لا سکتے ہیں تو اس کو یوز میں کیسے لانا ہے وہ سب آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میں نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ پاور بینک ہم اس بیٹری سے بنا سکتے ہیں تو میں نے پہلے بنایا نہیں ہے یہ میں پہلی بار بنا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اگر پاور بینک بنانا ہو تو کیسے بنانا چاہیے تو اس ٹائم رات کے سات بج رہے ہیں تو مجھے کوئی اور کام نہیں ملا تو اسی لیے میں نے کہا کیوں نہ آپ کو پاور بینک کی بنانا بتا دیا جائے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جو یہاں پہ اس ٹائم چارج ہو رہا ہے میں صرف اس کی بیٹری بہت دیر سے پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس میں کیوں نہ کوئی تھوڑا بہت کرنٹ اس میں اسٹور کر لیا جائے تاکہ جب ہم بنائیں گے اس کو تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ورک کر رہا ہے یا کہ نہیں تو یہاں پہ اس لیپ ٹاپ کی میرے پاس بیٹری پڑی ہوئی تھی جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت پرانی ہے یہ بیٹری ہے اس کی تو اس کو آج ہم اگر ہم اس ٹائم اس کو اس بیٹری سے چلائیں تو یہ کم سے کم آدھا گھنٹہ نکالتا ہے لیکن جب یہ میں نے لیپ ٹاپ لیا تھا تب کم سے کم یہ چار گھنٹے نکال رہا تھا تو اب ہم اس کو اس کی بیٹری تو ویسی ہم نے جب اس کی خراب ہو جائے تو لینی ہوتی ہے تو اس کو ہم یوز میں کیسے لائیں گے تو یہاں پہ میں لیپ ٹاپ کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں تو مین کام ہمارا آج بیٹری کا ہے تو اس بیٹری کو سب سے پہلے ہم کھولیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سرکٹ لگا کر بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ اس کے ذریعے کم سے کم چار یا پانچ بار ایک ٹائم میں موبائل چارج کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی چارج کرنا چاہے تو اس سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اس بیٹری کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹولز آپ کو چاہیے جو آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں نہیں تو آپ کسی اور چیز کی مدد سے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی چیز اس میں یا پیچ وغیرہ ہیں تو ہم ان کی مدد سے کھولیں گے ورنہ ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا تو اس سے پہلے اس بیٹری میں آپ یہ پڑھ لیں کہ آپ کی بیٹری کتنے ایم ایچ کی ہے اور کیا کیا آؤٹ پٹ دیتی ہے سارا کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو اب ہم اسے کر لیتے اوپن ہمارے پاس اس بیٹری کے اندر آٹھ سیل ہیں تو آپ کو کچھ بیٹری ایسے بھی ملیں گی جس کے اندر چار ہوں گے یا جس کے اندر نو سیل ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آٹھ سیل ہے تو آٹھ سیل کی مدد سے ہم بہت سارے اس میں یعنی کہ بہت سارا چارج سٹور کر سکتے ہیں کرنٹ سٹور کر سکتے ہیں اور اس سے بہت بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بیٹری پھینکنے کی بجائے اس کو کسی نہ کسی کام لے آئیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا تو جیسا کہ یہاں پہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاور بینک بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ کو بالکل بھی نہیں پتا اس کے بارے میں کہ کیسے بنتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پاور بینک بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا سرکٹ ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس والی چپ کو اتار دینا ہے اور اس چپ کو اتار دینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اتار لیتے ہیں پہ ہمارے پاس یہ سیل بھی ہم نے لیدہ لیدہ کر ہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے بالکل صاف کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو بالکل اتار کے اس طرح سارے لیدہ لیدہ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہم نے چیک کرنا ہے اس کے وولٹیج تو وولٹیج چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں وولٹیج اس لیے چیک کرنا ہے کیونکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک سیل یا کوئی ایک سیل اس میں سے خراب ہوگا جس وجہ سے پوری بیٹری خراب ہوگی تھی آپ کی تو اس میں سے ہم نے سیل ڈھونڈنا ہے وہ والا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے یا جس سے ہم وولٹ چیک کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ دو سو پہ رکھ لیں گے وولٹ پہ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی دو وائر ہوتی ہیں جو ایک کومن میں اور وولٹ والے میں لگے گی تو لگانے کے بعد اس کو ہم نے اب ایک وائر ہم نے اس کی یہاں پہ لگا دینی ہے اور ایک یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چالیس وولٹ کی جو ہے یہاں پہ وولٹ بتا رہا ہے چالیس اور تھرٹی نائن تک تو اس طرح سے آپ نے سارے چیک کر لینی ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ کم لگے وولٹیج اس کو آپ نے نکال دینا ہے بس اتنا سا یہ کام تھا تو یہاں پہ میں نے ساری چیک کر لی یہاں پہ سارے کے وولٹ برابر ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے اب کنیکٹ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پوزیٹیو پوزیٹیو سے کنیکٹ کریں گے اور نیگیٹیو کو نیگیٹیو سے تو میں اس کو اب یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا یہ کابیا تو یہاں پہ سولڈنگ آئرن جسے بولتے ہیں میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے لگا لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہمیں ایک چاہیے میرے پاس ایک سرکٹ ہے تو سرکٹ کی آپ لے سکتے ہیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں کہیں سے بھی تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس ایک سرکٹ ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس وہ سرکٹ جو کچھ اس طرح سے یہاں پہ ایک عدد ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ دو ہماری جو ہم چارج کرنے کے لیے موبائل چارج کرنے کے لیے پورٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایک امپیئر کی ہے ایک دو امپیئر کی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو سمپل چارجر ہوتا ہے اس کی مدد سے یہاں پہ ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بٹن ہے اس کی ایل ای ڈی کو جلانے کے لیے اور اس کو ڈبل کلک کریں گے تو ہماری یہ ایل ای ڈی چلے گی یہ رات ٹائم رات کو یوز کرنے کے لیے تو اس کو اب ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اب کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے سرکٹ اٹیچ کر لیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے کہ ان سارے سلوں کو پہلے لیدہ کر کے اس کے بعد پوزیٹیو والے سارے ایک سائڈ پہ لگا دیے اور نیگیٹیو والے سارے ایک سائڈ پہ اس کے بعد اس سرکٹ کے اوپر بھی یہاں پہ آپ کو پوزیٹیو یہ پوزیٹیو لکھا ہوا ہے یہ نیگیٹیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا نیگیٹیو سارے کٹھے لگا کے نگیٹیو پہ لگا دینے اور پوزیٹیو سارے کٹھے لگا کے یہاں پہ پوزیٹیو پہ لگا دینے بس اتنا سا کام کرنا ہے تو آپ کا سرکٹ ریڈی ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈبل کلک کرنے پہ یہاں پہ ہمارا جو ہے ڈسپلے شو ہو گیا ہے تو یہ سرکٹ ہے ڈسپلے والا اور یہ ہے ہمارے پاس ڈسپلے کے بغیر یہ چھوٹا سا ایک میں نے بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی کیا کیا ہے پوزیٹیو والے سارے پوزیٹیو سے لگا دیے نیگیٹیو والے نیگیٹیو پہ لگا دیے تو یہ یہ سرکٹ ہے کچھ یہ سرکٹ اچھا ہے اس سے اس کے مقابلے میں یہ والا اچھا ہے کیونکہ اس پہ جو کوائل لگی ہوئی ہے اس کی بڑی ہے اور اس پہ بہت چھوٹی سی ہے تو مجھے ڈسپلے والا اچھا لگا تھا اس لیے میں نے ڈسپلے والا لگا لیا ہے تو آپ کو جو چاہیے وہ لگا سکتے یہاں پہ یہ اس کے یہاں پہ اس طرح سے لائٹ شو ہوگی یہاں پہ آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی بیٹری کتنی چارج ہے تو یہ بھی سمپل وہی ہے ایک امپیئر اس کے ساتھ ہے اور دو امپیئر والی پورٹ ہے اور ایک چارجنگ پورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو سیم وہی ملے گا ایک امپیئر والی پورٹ دو امپیئر والی پورٹ اور وہاں پہ بٹن سینٹر میں دیا ہو یہاں پہ بٹن سائڈ پہ ہے اور اس پہ ایک ایل ای ڈی ہے جو ڈبل کلک کرنے پہ آپ کو یہاں پہ L E D light on ہوتی ہے تو اس کے اندر ایل ای ڈی نہیں ہے اس کے اندر سمپل ہے تو اس میں بس ڈسپلے کی وجہ سے یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ ڈسپلے والا میں نے بڑا بنا لیا ہے تو اب اس کو دینے ہم نے کوئی شیپ تو بہت سمپل سا سرکٹ تھا جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے بہت سمپل سے طریقے سے انسٹال کر دیا ہے تو اس کو اب ہم نے دینی ہے شیپ تو یہ میں نے ایک باکس یہاں پہ میرے پاس ہے ہارڈ ہے یہ کافی ہارڈ ہے تو اس کو ہم اب کٹنگ کر کے اس کے اندر فٹ کرتے ہیں یہ کس طرح سے نظر آتا ہے تو چلیں اسٹارٹ ہیں پاور بینک ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کی فنشنگ کچھ اتنی خاص نہیں ہوئی اگر آپ سیم ٹو سیم ویسی بنانا چاہتے ہیں یا تو آپ وہ والا باکس لے آئیں تو یا پھر آپ کیا کریں آپ کے پاس کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز ہے جی، کوئی بھی پلاسٹک کی چیز یہاں آپ جو ہے اس طرح سے بنا سکتے جیسے میں نے بنایا اس کی جو ہے اگر اس کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ یہ والی شیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ شیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلر والی شیٹ ہے تو آپ اس کو اس یہ کام کرنے کے بعد اس کے اوپر لگا کے بالکل اچھی طرح سے آپ اس کو جو ہے اس کو ایک ڈیزائن دے سکتے ہیں ایک شکل دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک نارملی سا بن گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بٹن بھی یہاں پہ میں نے باہر نکال دیا آپ کیا کرتے ہیں بٹن کو سنگل کلک ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ لائٹ بھی اس کی آن ہو جاتی ہے لائٹ بھی نکال دی ہے اور یہ ڈسپلے بھی اس کا شور ہے تو یہی تھا آج کا ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک تھا میں نے سارا بنانا بتا دیا اس سے بھی اگر اس کو آپ بہتر کرنا ہے تو آپ یہ شیٹ یوز کر لیجیے گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ میں باقی اس کو میں بعد میں یوز کر لوں گا جو چیز مجھے اچھی لگی تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اگر اور کوئی چیز آپ کو گھر میں بنانی نہیں آتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے دے سکتا اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیک کروا دوں کہ یہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آن ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلے دکھ رہا ہوگا اگر لائٹ جلانی ہے تو آپ سنگل کلک کر دیں تو اس کی لائٹ آن ہو جائے گی اب یہاں پہ ہمارے پاس دو پورٹ ہیں اس کے بعد تھری پوائنٹ ایک ہے ٹو امپیئر کی ایک ہے ون امپیئر کی ہم پہلے ایک پورٹ میں لگاتے ہیں یہاں پہ ابھی کچھ نہیں آ رہا یہاں پہ میں نے پورٹ کے اندر اس کو لگایا اور اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ یہاں پہ ہمارا جو ہے چارجنگ یہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ لکھا آ گیا ہے کہ آپ نے جو ہے فائیو وولٹ اور ون امپیر والی جگہ پہ لگایا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ چارج ہو رہا ہے ہمارا موبائل اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوسری پورٹ میں لگاتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں کیا شو کرواتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ گیا فائیو وولٹ اور ٹو امپیر الٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ میں نزدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پہ فائیو وولٹ اور ٹو پوائنٹ ون ہم یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہماری جو بیٹری ففٹی ایٹ پرسینٹ ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سا طریقہ تھا تو اس سے بھی بہتر بنانے کے لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ شیٹ یوز کر لیں یہ والی شیٹ یوز کر کے اب اس کو آپ اچھی سی فنشنگ دے سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ